металевий каркас, ортопедичні ламелі, пружинний блок Бонель. Все це в одному виробі. Диван радуга від виробника Девідос. Це компактний прямий диван з розмірами. Ширина 190 см, висота 95 см, глибина 95 см. Механізм розкладання клік-кляк. Цей механізм застосовується в сучасних диванах, які мають в основі металевий каркас і ортопедичні ламелі. Механізм трансформації клік-кляк являється вдосконаленим варіантом розкладки книжка і забезпечує дивану три основних позиції: положення сидячи, напівсидячи, релакс і в розкладеному положенні лежачи. У дивані передбачений місткий ящик для постільного приладдя. Спальне місце розміром 190 на 130 см. Перевагами цього дивану є використання при виробництві низьколегенних та екологічно чистих матеріалів та можливість вибору тканини обивки на свій смак. Наявність ортопедичних ламелей, ящика для білизни разом з ергономічним дизайном виробу створюють умови для повноцінного сну та чудового відпочинку. У цьому відео ми детально розказали вам про диван радуга від виробника Девідос. Якщо воно вам було цікавим, ставте лайк. Також не забувайте підписуватися на наш канал, тому що попереду буде багато цікавих відео.